haddii aad saaki soo kacday gurigaagana u dhow yahay baabuurna aad soo qaadatay shaqadaada aa imaaday kursi aa ku fadhiisatay saaki ilaa iyo galabta ayaa fadhisay xafiiska kasoo baxday baabuuraa raacday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii anaa ahaay ee aan ugu talagalnay inaan ku ogaano xanuunada waxyaabaha soo ziyaadinaya ama waxyaabaha soo siyaadiya xanuunada waayadan dambo iyadoo aan ognahay waayadii hore in jirooyin badan aan la arki jirin balse waayadan dambo jirooyinka aad ay usoo badanayaan okay qodobka kuwaad ayaan ka soo hadalnay oo ahaa raashinada waxaan soo sheegnay raashinadii hore iyo raashinadii dambe qodobka xigo ama qodobka labaad waxaa waaye population size wax loo yaqaano ama xadiga bulshada xadiga iyo tirada bulshada ay tahay oo sii ziyaadiya waxaa la yidhaahdaa duunkan wax ku noolaay kun sagaal boqol afartan qiyaasaad la sameeyey dad la eg hal dhibic sideed bilyan laakiin maanta la taagan yahay labada kun iyo labaatanka waxaa la caddeeyey in ay noqdeen dadka tiradooda todoba dhibic sideed bilyan taas micnaheed maxay tahay bulshada sinjerlab ayay ka badatay kun sagaal boqol afartan tiradii ay ahayd taas waxay micnaheeda tahay in bulshada bulshada maalinba maalin ka dambeyso ay sii korayso ay sii badanayso marka qodobka muhiimka ah ayaa wuxuu yahay bulshada markay badato sidee saameyn ugu yeelanaysaa xanuunada saameyn ugu yeelanaysaa bulshada markastoo ay badato xanuunada isqaadsiintoodana way fududaanaysaa xanuunada faafoo kale in bulshada markay isku soo dhawaataba jirooyina soo ziyaada markii bulshada ay badato waxaa badato wasaqda alaadigooda wuu badanayaa wasaqdooda way badanaysaa jeermiska ay ku gudbinayaan way badanaysaa socsocodkooda waa badanayaa waxaasoo dhan marka bulshada markay badatay ka imaadaan marka bulshada markastoo xadigeeda uu sii ziyaado jirooyinkana waa ay sii bataan qodobka saddexaad oo aan qaadayna waxaa waaye in activity ama fadhiga badan mar kasta oo bulshada fadhigeeda ay ziyaado sida inuu baabuur soo gato qofkii sida in maarata waxaa gurigiisa shaqadiisa isku dhowdahay sida in maarata shaqadiisa ay fadhi tahay waxaasoo dhan waxay ziyaadinayaan cuduradii coronic isiiska loo yaqaanay ama cuduradii dadka nugleynayay ee dhibaatada badnaa haddaba u fiirsa haddii aad saaki soo kacday gurigaagana u dhow yahay baabuurna aad soo qaadatay shaqadaada aa imaaday kursi aa ku fadhiisatay saaki ilaa iyo galabta ayaa fadhisay xafiiska soo baxday baabuuraa raacday meel makhaayad shaaxa tagtay shaaxa cabtay waad ka tagtay xaafadaa tagtay waad jiifatay wax energy maadan bixin waxaa laga yaabaa saaki qura aa cuntay qadadiina aad qado cuntay shan aa cuntay waayo enerjigan jirkaaga soo galaayo jirka in isticmaal loo baahan yahay sidee ku isticmaashay arrinkaas waxaa waaye arrin aada muhiim ah, waana qodob aada muhiim waa ah, asaasi ah qofka bini aadamka waa inuu yeeshaa input iyo output waxay ku galo ina kaa baxaan soomaalida waxaan ka maqli jiray shantaada far waxay ku geliyaan kaamusa taada far waxay ku geliyaan kaamusa wixii afkaaga aad ku cuntido gacmahaaga shantaada food soo qaado cuntid jiradii ku keenan kaan bixin karaan sax waay waa hadal sax ee eh, waa mantiq wanaag ee ugu muhiimsan ee ziyaadiyo cudurada hadda socdo qodobka afaraad meesha aan ku haysan waxaa waaye waxaa ziyaaday isticmaalka hilib waxaa la sheegaa labalaab ka badan ayuu ziyaaday inta la isticmaali jiray waayadii hore sagaal boqol afartankii iyo wixii ka horreeyay isticmaalka la isticmaali jiray iyo hadda hadda ay isticmaal waxaa la sheegaa inay sabab u tahay laba shay dadka waagii hore hilibka cunitaankiisa ama doorada ama ariga geel lo-da waxay rabaan ahaa isticmaalkooda waxay ku xirnaan jirtay in dadka xoolaha xoolaha leh ay u baahdaan lacag ama ay u baahdaan raashiin ay magaalada geeyaan dibna ay ku bedeshaan lacago xoolaha badanaa soomaalida waxay ahaan jireen xoolo dhaqaal eh oo lagu haayo meelo gaara ah, waxaa laga yaabaa tiro nuuto qol waxaa la jiray tirada geela markii boqol uu gaaro kale laba boqol saddex boqol waxaa laga yaabaa hal nin shan boqol leeyahay hilibna uusan cunin hadda laakiinse waxaa arkaysaa dhaqashada xoolihii oo casriya la bilaabay waxaa la dhahaa modern farming digaag fara badan kumanaan qaarkood shan kun gaaraya loogu talagalaya in dheel lagu qalo markay afar isbuuc ay gaaraan ilaa lix isbuuc waa la qalaya hilibisaa laga rabaa dadka cuni doonayaa waay dadka nool waay qoobka afaraad bismillahi raxmaan raxiim soo dhawaada walaalayaal halkani waa kasma hosbitaal bejkeenii facebooka iyo janaalkeenii kasma hosbitaal ee youtube-ka kasma hosbitaal waxaa halkudhig u ah care and cure oo ah macnaheeda daryeel dhammaystiran iyo daawo nadiif ah sidoo kale carabiga loo yaqaano alricaaya walcilaaj oo ah daaweyn qoobka afaraad ee ugu muhiimsan waxaa waaye cunitaanka hilibka nool meeqa dooro ama meeqa ari meeqa geel oo maalin kasta la qalaa oo la cunaa taas waxay ku caddaynaysaa in xaddiga cunitaanka hilibka uu ziyaaday labalaab ka badan taasna waxay keeni doontaa in dadka ay ku badato jirooyin cusub ama jirooyinka cusub sida kolesteroolka qodobka shanaad ee ugu dambeeyo qodobka sheegayo usocodka socodka bulshada ama social movement ama population movement guuritaanka waxaad arkaysaa dad madaxweyne yuruba oo muqdisho imaanayo dad muqdisho baxaayo oo kambaala degaayo dad kambaala kasoo tagaayo oo yurub galaayo kuwa yurubka imaanayo oo etoobiya imaanayo kuwa etoobiya ka tagaayo oo sacuudi galaayo kuwa sacuudka imaanayo muqdisho imaanayo kuwa sacuudka imaanayo oo meel ka tagaayo dabcan minaha movementiga muhiimada waxaa waaye movement haddii bulshada socodkeeda uu ziyaado maxaa ka imaan kara waxaa ka imaan kara lamber kow inay qaadaan cuduradii waxay noqonayaan bini aadamka waxay noqonayaan factor factor maxaa waaye qaade cudur qaade cudurkay inta ka qaadayaan xagga geenayaan maxaa keenay in cudur china ka dilaacay maalmo kooban soomaaliya ku yimaado covid nineteen maxaa keenay in china cudurka dilacay wuhan si degdega ah uu maraykanka u gaaro waa movementiga social movement ama population movement dhaqaaqa dadka ay samaynayaan ama ka tagitaanka meel ay ka tagayaan meel kale u guurayaan waxay tilmaamaysaa in bulshada socodkooda ay keenayso inay isgaarsiiyaan jirooyin qodobkaas marka waa qodob kaloo muhiim ah qodobka shanaad waa in bulshada socodkeeda uu ziyaadiy marka shan qodob aan kusoo gaabinay tani waa cosmo hospital kanaalkeenii ayaad weli la socotaa waxaan jeclahay maadaama haddii aad tahay qof nagu cusub inaad sabaskalab garayso oo aad la socoto waxyaabaha aan soo dhigayno gambaleelkana furo si aad si aysan kuu dhaafin waxyaabaha muhiimka ah ee aan ugu talagalin bulshada gaar ahaan inaan wacyigooda kor ugu qaadno aan ugu talagalnay